Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sejahtera selamat satu Malaysia Brunei Singapura dan Indonesia Okey Ini adalah video penutup tentang setup QM A very very very basic ataupun introduction Still bagi saya walaupun you dah tengok 10 video kat sini uh, Still masih lagi just introduction tentang QM Di mana you ada dua jenis QM Kalau saya lukis balik Kita ada dua jenis QM uh, Kita ada pin kat sini Okey and then kita ada dua jenis scam pertama adalah quick retest hi simple a very very simple one saya, contoh yang saya bagi ialah banyak banyak tak ada contoh sell lah contoh buy pun you just terbalikkan saja monitor <laughs> ok kita ada high low high high and low low this is the most simple basic QM maksudnya you kena fahamkan dulu you kena grab dulu maksud QM high low high high low low adalah reversal chart pattern reversal chart pattern alright so this is uh, yep. okay this is your uh, itu sebagai QMQR lah maksudnya QM quick test. and then kita belajar pula tentang QM late test. di mana price buat high low high high and low, low dia very very very very very far dia jauh buat low, low jauh biasa macam ni biasa dia takkan uh, terus naik atas biasanya dia akan buat fake out dulu fake out nanti kita akan belajar dekat buat fake out ataupun buat seterusnya dia akan buat fake out and then baru dia akan retest retest di kawasan QM level kita cool. so yang ini kita panggil dia sebagai QM late retest so macam mana nak tahu benda ni nak jadi QM late retest ataupun QM QA retest ialah tengok dia punya lower low dia lower low dia kalau lower low dia break sikit saja dia break sikit saja and then dia cepat-cepat naik ke atas ah uh, you tahu biasanya biasanya memang dia akan kejar balik QM level sini kita punya QM level dekat this area untuk kita entry sell apa you apa you perlu cari lah, you cari MPL di kawasan sini you cari very single king ataupun you cari king ataupun you cari uh, doji ataupun you cari supply zone ataupun you cari whatever yang ada dekat this area yang sama baris dengan QM level kita okey kalau katakan apa buat hai lu hai hai tiba-tiba dia laju jauh dia buat low low ayu memang tak ada chance lah untuk buat untuk price masuk dekat sini untuk game late retest ni biasanya kita tengok price naik ke atas tengok belakang ada tak late retest ada tak yang clear this area dan biasanya dia akan buat kecil saja kat sini benda yang sama juga dia akan buat benda yang sama kat sini dia akan buat bearish engulfing ataupun dia buat uh, king ataupun dia buat uh, QM kecil kat sini So biasanya ataupun dapat supply zone kat sini sama juga Konsep yang sama Tiga benda kita perlukan QM level This is MPL I would say MPL and then entry kat sini Sama juga kat sini QM level MPL and then And then dekat sini And then dekat sini Kemungkinan sometimes dia cuma just shadow saja Shadow you, Untuk you entry shop You boleh gunakan QM Shadow QM Shadow which is I think very very good eh? Contoh-contoh QM Shadow You boleh entry betul-betul sharp Betul-betul uh, ah, Sometimes boleh dapat zero float eh? QM Shadow Bila Sebab QM Shadow ni termasuk juga dalam QM late retest Okay so Just monitor the price What happened to the price Always look to the left Look to the left Look to the left Apa ada kat situ Usually kalau price naik laju Usually dia akan tengok belakang Ada QM level Dia akan sangkut Dan price boleh mantul Dan retest ke bawah and then you belajar kat sini uh, teori MPL the theory it is the most important thing uh, actually semua benda yang QM yang kita belajar ni semua adalah manipulation daripada di trader so dekat MPL the theory ni kita akan belajar lebih detail lagi bab dekat bab uh, sekejap eh kita ada <clears throat> uh, dekat bahagian setup uh, killer setup uh, killer setup ni kita akan belajar lebih detail macam mana killer setup ni jumpa game level yang sama baris dengan MPL this is it this is it kita akan boleh katakan confirm and then you akan belajar macam mana bila MPL tak sama baris dengan QML so I think that's it video hari ini video penutup tentang QM kita kembali video seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh